Bwana mambo vipi, karibu sana katika maktaba yetu ya hadithi, hadithi za podcasting. Uh, ah, na kama ilivyoada uh, ah, leo tuko katika kipengele cha hadithi zetu tujifunze. Uh, na leo nataji tujifunze kuhusiana na vitu gani vya muhimu saba, uh, vitu saba vya muhimu vya kuzingatia wakati wa kununua kompyuta mpakato ama laptop kama wengi ambavyo tumezoea. Okay. Uh, katika vitu hivyo saba nimekuwekea kitu cha kwanza ambacho kitakuwa ni uh, size size kwamba uh, unapotaji kununua laptop unatakiwa kuzingatia vitu gani. Kitu kimoja nimesema ni size, kwamba moja ya sifa muhimu sana ya laptop au kompyuta mpakato eh, ni uwezekano wa kubebeka kirahisi eh. Uh, ah, yani una uwezo wa kuibeba kompyuta yako kwa kwenye begi ukasafiri nayo na ukaenda nayo kokote pale. Kwa unatakiwa kuangalia kitu cha kwanza ni size eh, ya, eh, ya, ya, ya, ya, ya laptop yako ambayo unataka kununua eh, unaangalia laptop uh, zingatia laptop yenye kioo kidogo na chembamba ama smaller screen size and thin. eh, aina hizi za laptop zinaitwa box Okay, so ukitaka kujua zaidi au kuziona, ingia Google na ucheki uh, aina hizo za laptop au tafuta laptop yenye kipimo cha kati ya kumi na mbili ama nchi kumi na mbili na nchi kumi na tatu tatu ambayo ita, ita hiyo ndio e, itakuwa ni nzuri kwako zaidi kuibeba na kwenda nayo popote pale, na iwe na uzito wa kilogramu moja pointi tano. Okay, itakufaa, lakini kama una matumizi ya ziada unaweza kuwa na chaguo la juu zaidi. Okay. Kitu kingine ama kitu cha pili cha kuzingatia wakati unanunua laptop ni, ni, ni RAM. RAM ama random access memory. RAM ndio key computer performance, hasa ukiwa unaitumia laptop yako kwa kazi nyingi kwa mara moja au multitask. Okay, kwa hiyo RAM ni kitu cha muhimu sana cha kuzingatia e, wakati unanunua kompyuta yako. Hata pia wakati unanunua simu, RAM ni kitu muhimu sana cha kuzingatia. Ndio maana unaweza kuwa na RAM ndogo ya kwenye kompyuta ama simu ukaona ina staki staki. Sasa kule kustaki e, kunasababishwa na kuwa na RAM ndogo e, RAM ambayo imezidiwa okay, hasa unapokuwa unafanya multitasking e, una edit picha una uh, unaingia kuperuzi e, hiyo e, inakuletea uh, kitu kama hicho. So ukubwa wa RAM laptop yako ndio utakaosababisha uharaka zaidi wa kuaccess data na ndivyo utakavyoweza kurun application nyingi zaidi. Aa, ah, na tunapendekeza kwamba RAM aa, ah, ya kuanzia inaweza ikaanzia na 4GB eh, hiyo ndo minimum, lakini kama unatumia una matumizi makubwa eh, unaweza ukatumia ukatafuta kompyuta yenye 8GB ama zaidi kulingana na kazi ambayo unazifanya. Kitu cha tatu ni screen quality ama ubora wa kioo. Kama unatumia laptop yako kwa zaidi ya masaa manne kila siku, basi unashauriwa kupata laptop ambayo itakuwa salama kwa ajili ya, ya macho yako. Skrini zenye kung'aa zaidi huwa zinaonyesha mwanga unaozunguka ama kumulika mulika, kwa hivyo kukumbuka zaidi kuwa zinaonyesha mwanga unaozunguka ama kumulika mulika. Okay, kwa unatakiwa kukumbuka hilo wakati unanunua uh, laptop yako. Pia kumbuka kuwa kompyuta za, mkono, za mkononi ama laptop e, za skrini ya kugusa ama zile touch screen zitakuwa na skrini yenye kung'aa. Kwa hiyo pima faida na hasara e, za, za uh, screen quality, the pros and the cons. Okay, so kulingana na namna unavyotumia laptop, screen resolution ni kitu muhimu sana. Okay, kwa unashauriwa kuwa na e, kutumia vipimo hivi vya uh, ah, 1920 kwa kumi themanini. Hii ni full HD screen, okay. Hii itakupa ubora mzuri wa picha na utaipenda uh, unapokuwa unaitumia. Kitu cha nne ni battery life. Sasa battery life mara nyingi uh, si jambo ambalo eh, unaweza ukalipimia ukalipimia okay, hasa kwenye laptop hizi okay. Ikiwa uwezo wa kubeba laptop ni muhimu kwako kama hata kama inamaanisha kusafirisha kompyuta yako ndogo kutoka mezani hadi kitandani kwako, basi betri ni jambo la kuzingatia. Mara nyingi ukweli kuhusu ubora au maisha ya betri huwa ni tofauti na kile kinachoandikwa kwenye boksi, kama nilivyokueleza hapo awali. Hivyo unapaswa kutambua kuwa vitu kama mwanga, mwanga wa skrini na aina ya programu unazoendesha zitaathiri muda wako wa betri. Okay. Hivyo basi badala ya kuzingatia idadi ya saa ambazo zimetengenezwa ama, ama mtengenezaji ameziandika katika maelezo, basi angalia ama ukadiriaji wa betri katika watt per hour, okay, au milipiam per hours. Kadri namba inavyokuwa kubwa ndivyo betri inatakavyozidi uh, kudumu. The bigger the bigger the number the longer the battery will last. Hiyo ni kitu cha nne. Kitu cha tano ni CPU. CPU ama Central Processing Unit. Ukisikia moyo wa laptop, basi leo wanamaanisha ama wana maana ya CPU. Linapokuja swala la CPU, huwezi kupata CPU bora kuliko Intel Core. Laptop nyingi mpya huwa zina contain Core i3, Core i5 au Core 7. So utapata Core 3 kwenye entry level laptops, utapata Core 5 kwenye majority mid-range laptops. Utapata Core 7 kwenye highly, high, higher end laptops, ingawa Core i7 itakuwa itatoa inatoa e, utendaji kazi bora zaidi, inaweza kusababisha joto kidogo e, kutoka chini ya kifaa kule ambako e, kwa chini ambako kuna betri okay. Kuna wakati kulikuwa kuna uvumi kuwa ukiweka laptop kwenye mapaja eh, nasema inasababisha kansa. Sasa zile zilikuwa ni ulikuwa ni uvumi tu, hakuna cha kansa wala nini, lakini kinachotokea ni pale kwamba e, inapochemka sana eh, utaona kuna mabadiliko kwenye mapaji yako kama unaitumia kwa muda mrefu. Kwa hiyo CPU ni kitu cha muhimu, kwa utaangalia matumizi yako. Kwa wale ambao wanafanya mambo ya graphic designing, uh, video editing, basi Square 7 itawafaa zaidi. Na kitu cha sita ni storage. Eh, storage si tu kwamba unatakiwa kuzingatia ukubwa wa storage, lakini pia aina ya storage. Kipindi cha nyuma hard disk drive ama HDD zilikuwa zinapendwa sana, nyembamba na nyepesi, ndio ilikuwa mtindo uliokuwa unapendwa sana. Kwa sasa hiyo, kwa sasa sio maarufu tena. Badala yake watumiaji wengi wa laptops wana opting solid state drives yani SSD. Tofauti ya HDD na SSD ni kuwa HDD sio iko slow na SSD iko faster. Hiyo ni moja ni moja mbili, hiyo ni moja, lakini mbili ni kwamba HDD ina maisha marefu kuliko SSD na gharama zake ni ndogo kuliko hii SSD, kwa maana kwamba SSD uh, ina gharama kubwa kuliko uh, hii HDD okay, ama hard disk drive. Hiyo ni kitu ya sita, na kitu saba ni kwamba USB 3 USB 3.0 ports. Sasa hivi ni vitu ambavyo vinakuwepo katika laptops na ndio vitu vya kuzingatia zaidi. Uh, ukiangalia kwa pembeni huku kwa mkono wako kulia kwenye laptop yako ama kushoto utaona kuna vi, vi, vi nafasi vi, vi, vitu fulani vimeachwa vi nafasi kwa kuchomeka labda USB kuchomeka nini okay. Kwa hiyo vitu kama hivyo unatakiwa kuvizingatia. Ye, kama unatumia una, una laptop yako unahitaji kuweka flash, unahitaji kuweka nini kwa, kwa ajili ya matumizi mengine ikiwemo hard drive, ikiwemo mouse na keyboard okay. Kwa hivyo vitu unatakiwa kuvizingatia unapotaka kununua laptop. Lakini hii, hii USB 3.0 ports, hizi ports kwenye baadhi ya laptops zinakuwa hazipo. Baadhi ya laptop hazina hizi hizi ports ikiwemo MacBook Pro. Kwa hiyo unatakiwa kuzingatia hivyo vitu saba unapotaka kununua kompyuta ama laptop mpakato. Kwa kufikia hapo, tumefikia mwisho na naamini kwamba utakuwa umefurahia eh, video hii na nikualike kwenye video zingine lakini pia kama una maoni na maswali pia unaweza kutuandikia kupitia uh, kwenye hadithi zetu kwenye peji yetu ya Facebook pale tutumia hadithi zetu moja, lakini kwenye Instagram ni hadithi, hadithi underscore zetu moja, kwenye Twitter ni hadithi underscore zetu moja. Utatuandikia pale na utauliza maswali yako na utajibiwa moja kwa moja. Asante sana kwa sasa na kwaherini.